masuk nanti dalam Allah. Okey, baris. Lafo diri. Saya Hati Nuriani binti Masukin, enam seraja, Pangkat Malaysia. Baris. Lafo diri. Saya Nur Fizana Masyara binti Ghazali, Baris, tenang diri. Jangan diri. Baris. Baris saja. Baris ke kiri, ke kiri pusing. Baris ke kanan ke depan. Ke kanan pusing. Baris akan menghadap ke belakang, ke kanan pusing. Baris akan menghadap ke hadapan, ke belakang pusing. Ready? Ready?